Okay. So, uh, ano ngayon? November? November ano ngayon? 9. 9 po. November 9, uh, welcome sa lahat ng uh, 1.3 million uh, viewers and followers ng aking uh, ano uh, worldwide page, uh, Andrew E. Worldwide mga kaibigan. Thank you again for uh, uh, you know being with me here ngayong afternoon na to. And it's a very uh, special day for me and for us, sa mga brothers ko sa Donggalo Records, mga kaibigan. Dahil kung nakita nyo nasa background, ayan, kami ay nasa yun, recording studio ng Amerasian kung saan ko ni-record nung araw ang Shoot Shoot, ano pa ba, uh, ah, Ossie Ossie, Crispy na Creamy pa album at uh, lahat-lahat, yung mga nung araw, yung porno daw, lahat, everything, dito ko ni-record yun sa uh, Viva Records mga kaibigan. And right about now, nandito kami ngayon sa mismong same studio spot, okay, but uh, to a more a, uh, advanced uh, equipment of uh, uh, American. Mga kaibigan, uh, nandito po kami para sa ano, uh, day na ito na pinagsama ang Donggalo Records at uh, Viva Records mga kaibigan. At uh, ah, nandahil dyan, I'm so happy to announce to you na we already signed. Me and my boys already signed. Ayan, mapakita ko sila sa inyo mga kaibigan. There you go. Ayan sila. Ah, introduce yourself mga kaibigan. Ay! Oh, oh, teka muna. Ang ating uh, host for the day. Yeah, ang ating host for the day, si Kuya. Pons. Si Kuya Ton, Pons. Pons. Oh, Kuya Pons, Kuya boss, ang, ah, ang aming uh, head engineer, ang uh, ang salarin <laughs> ng uh, aming gagawin ngayon, Kuya Pons. Bumati ka sa lahat ng uh, milyon-milyon oh, na Hello, everybody. Welcome. to Amerasian Yan ang uh, napakagwapo naming uh, makisig at gwapong uh, uh, head engineer, sound engineer dito sa aming uh, ano, studio ngayon. At introduce yourselves, kapatid, ayun na. O oh, ano? Ayun, no? Oh. Yo, All right, she gotta go. finest, yo. We made it. Don't got a records. Crazy G. Siyempre kasama si Warren, mga kapatid sa Bundalo. Yung Oh, yun. Records. Yun, yun, yun. Salamat po kuya and ate. Thank you. Mahal na mahal po namin. Thank you. Salamat. Ayos yan, ayos yan, Thank you so much, Kuya Ninong. Thank you. Thank you, Tol. Yan, yan, yan, yan. Oh. Yung mga gat, Batang Pasay, yung mga taga-Pasay dyan, alam nyo na, distrikto ah. <laughs> alam niyo na raw, alam niyo na raw. Ayun, Salamat Kuya True at kay Ate Mai. MC Cray ng Mapagas Finest, Angeles City, Magpalakat, Dao, at Fernando, Wimeg, Pampanga. Hey! Hey! Hey! Oh, Drex Lira from Got Mike, syempre, sa mga Nozomi at God Records. Salamat sa lahat ng mga patuloy na naniniwala. Hindi lang namin tagumpay ito, tagumpay natin pa lahat. Yeah. And million followers. Hello sa inyo lahat. Salamat Kuya Drew, Ate Maylin, Donggalo Records, at binabati ko lahat ng Sandamukan Records, Alagad ng Musika sa Tanay Rizal, Dream Studio. Ito na si Humerio, Viva Records, Don Gallo Records. Yes! Makakita mo naman, sa sobrang tuwa niyo ngayon, nanginginig pa. <laughs> Alright, so yan mga kaibigan, eh, nab- nabanggit ba lahat? Okay? So, uh, uh, habang ano, supposed to be, eh, honestly, eh, habang nandito tayo, eh, nandito na, dumating na ating uh, mahal na engineer, ang ating mahal na engineer, ano ba yan? Ayan, ayan. Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi pa pwede. Hindi pwede, hindi pakita yan eh. Yan ang, yan ang life, lifeline ng ating ano eh. Yo, there you go. Kuya Pons, there you go. So, uh, mga kaibigan, uh, oh, sa lahat ng mga nagsisend ng stars, maraming maraming salamat po ha. Ah. Ay, Idol Joe, thank you so much for sending 500 stars. Maraming maraming salamat po. Palakpakan naman po, Idol Joe. Thank you, thank you, Idol Joe, thank you. And uh, right about now, magiging busy kami. So, uh, papahawa ko na lang yung uh, uh, aming uh, pinaka ano, camera sa aking isa sa mga kasamahan dito. And habang uh, nasa kanya, itutur kayo ngayon sa ano sa buong studio ng American. Okay? So, yon Thank you so much. Uh, wag kayo alis ha. Dire-diretso lang to. Mga ano to, mga 18 hours, okay? 18 hours. I- ikot mo yan, ikot mo yan. Yep. Ikot mo yan. Ikaw magano dyan. Oh. Yeah, ikot mo There you lang. Ikot mo, ikot mo. yan. There you go. There you go. Sige, There you dito, dito, dito. Oh. mo yung ano, ito yung... Yan, Sira. dito. Tour natin sila dito. Basta gumagano na tayo. Tapos yung hmm? gumagalaw. There you go. Studio A. Uy, Studio A, napakaganda, men. Uy, dito Shit, pala wow. dapat. There you go. Andrew E. Worldwide. Wow, wow, wow, solid. There you go. Doon sa loob yung gusto Yun. yung mga Pwedeng, pwede po bang- Doon, doon sa kabila. sa kabila yung daan. So, studio tour tayo dito sa Amiration. There you go. Dito, dito. Yes, sir. Eh, pasok, buksan mo lang yung door. So, dito. There you go. Ah. So tumutugtog na po siya. go. Don't got the Records, yo! Sa lahat ng mga viewers ni Kuya Andrew, shoutouts po sa inyo. Shoutouts to DS1 and DS2. Yeah! Wow, wow, wow, solid. Sobrang solid, di ba? Kahit isa lang sa mga butas. Papasat hmm. Pampanga. There you go. Lilibot pa po namin kayo. Dahil dito, dalawa ang kanilang ah. Dalawa ang kanilang studio. Sensya na kayo ha. Ah. Medyo hindi ako marunong gumamit ng <laughs> ng ah, ano ba to? Itong hawak ko, hindi ko na nga din alam yung tawag. Dito yung mga... Dito nagre-record yung mga kapuso. <laughs> There you go. Yung pang-artista. There you go. Andiyan na si Kuya. At syempre nakaalalay siya sa aming gagawin ngayong araw na to. Pasensya na sa mga comments. There you go. Shoutout sa lahat ng kapatid sa Donggalo Records at sa mga batch 2 na paper mabukas. First batch. Wala po. Isa lang muna. Thank you po. Shoutout sa 5,300. Bukas po, kuya? Yep. Hindi. Ah, pang-guide lang. Uy, Umerio. Ah, pag, ah, pagbalik ko ng ano, dadalik ko Nanonood din ako. Nanonood din pala. Paano mga Hydra? Sa Sana ano na ako. Kasi kung sa mga Amerika eh. Ah, ganun ka? Oo, iuwi ko pa yung gamit. Para pag-uwi ko dito po, kaya ano na to. Bakit, ah, sabihin yung lahat ng ano mo. eh. itong, itong guide na to ay yung guide sa primero line ng track. Guide. So, para sa boses na. Sa boses. Then, pag pumatong Go. Ah, ah, sa boses na, yung pinakamote, out Papasok ito, tayo ulit sa- Para mag... <laughs> Hello po sa inyo. Facebook Live po ni Kuya Andrew. Hello po. Ayan. Ayan po. Mga kasama natin dito in the house. <laughs> kayo doon? Yes po, ma'am. Perfect! <laughs> Push! Okay. Ooh. Meron lang ako mga ganito ah, okay. software eh. <laughs> Pero ito, solid to mga to. Okay, so anong... There you go. There you go. Napakaganda, di ba? So, labas na tayo ulit. Maraming hindi kayo pwedeng marinig yung mga gagawin namin doon dahil hindi pa pwedeng ipaalam sa inyo kung ano mga susunod. Dahil napaka-solid. Napaka-solid si Kuya Andrew. Yeah. There you go. Oops, mukhang may sasalang na yata. ah. Mukhang may sasalang na pagkataon may sasalang na. There you go. There you go. Good luck. Good luck, Ken. Okay, Alam na, district 2 pasa na. Ay! <laughs> Okay. Okay. Okay. okay. Got it. Okay. So, uh, yun mga kaibigan, uh, na-tour na kayo ni Crazy G. At ako naman magtuturo sa inyo. Okay? There you go. Ako na magtuturo sa inyo. Ayan. Eh, noong araw, dito, dito ko ginawa yung mga album ko. Okay, so I really miss this place with Kuya Pons. Yes. I'm back with Kuya Pons, thank you. And Of course, ang unang, uh, unang magre-recording ay si uh, Ken Magat. Ayan. Okay. Ken, there you go. Unang magre-recording. Ayan. Ano ayan si Ken. Yun. Wow. Ay, maraming salamat. Thank you for the stars. 1,000 stars. Hard wow. earned. Thank you. Maraming maraming salamat po. Thank you. Ayan si Ken. Ayan. Oh, ayan na. Sinuot na ni Ken. Check. Check. Pag sinusuot na ni Ken yung ano, yung uh, headphone, uusok na yung studio. Okay? So, kailan tumabi na tayo rito. Pausukin niya studio. Okay? <laughs> okay. Yeah! <laughs> ayun na. Ayun na. Ayun na. So, yun. Eh, alam mo na. So, I'm, I'm so happy to be back here. And I really miss this place. And at the same time, gusto ko pasalamatan uh, Sim Pontanilla and team for uh, you know uh, welcoming us uh, here at uh, uh, Viva Records and at the same time ayun na yung boss boy yun ang ano yun, yun ang mag-rap ngayon <laughs> right, oh, of course syempre Raimel in the Yo, place to be thank you Andrew love you thank you thank you thank you love thank you tama so yun so uh, um, so uh, on behalf of Dongalo Records maraming salamat uh, Steve Fontenilla thank you ang uh, A&R master ng uh, uh, ng Viva Records, okay? So, yun. And thank you for the warm welcome. Thank you. And at the same time, Boss Vincent, maraming maraming salamat po. Thank you. Salamat po. Thank you. And not only that, siyempre kay Boss Burb. Boss Burb, thank you for uh, acquiring ano, uh, Dungalo Records for the Dungalo Records Viva Project. Thank you so much. Thank you, Boss Burb. Thank you. And looking forward to our very big project. I don't know who's here. Nagre-recording pala. <laughs> Ang ingay natin, may nagre-recording pala. Ayun o. Oh. Kasi pasilipin ko kayo. Ayun. Ayun o. Oh. There you go. Hindi ko alam, may nagre-recording pala. Ayun. That's nice. I am. Okay. Although wala nang nakalagay na ano na room. Pero I do remember itong room na to, ito. Yan. Diyan namin na-record ang Stupid Love. Okay? Yung kantang Stupid Love. Diyan namin na-record yan. Okay? Same same room, same uh, vocal room. Yan. Yan, ni-record namin yan. Um, how many years ago? 20 years ago. Yan. 20 years ago. And it's still very nice and neat. Same room. Same room mga kaibigan. So, yan. Yan kami nag-record ng Stupid Love. Hindi lang yan, yung mga album ko, dun, dyan ni-record. Ito naman, I do remember, ito, itong uh, room na to is uh, supposed to be a uh, office. Office dati. Pero now, Maybe it's, uh, I think it's uh, another recording, voice recording room. At sa lahat na nagpapadala ng stars, ha, lalo-lalo na yung 1,000 stars, maraming maraming salamat po. Thank you so much. I really do appreciate it. Maraming po salamat. And this one, so okay, there's uh, another room, but now, syempre, ngayon, hindi ko na lang para saan to, but another room. It's uh, like probably uh, a vocal room again. So, thank you so much sa lahat na nagpapadala. Thank you. I appreciate it. And eh, yep, dito. There you go. Yan, yan yung logo ng Amerasian. Still the same logo. Amerasian Reco, ano? Amerasian Studios, yeah. Yan. Diyan kami nagpapakuha ng picture pagkatapos mag-recording. Pagtapos na yung uh, album namin, diyan kami nagpapakuha. Uh, and looking forward na pag uh, natapos din kami. Uh, dito rin kami magpakuha ng picture mamaya. Okay? So, yun. May mga nagre-recording din dito. Pero we don't know what project, syempre. Just the same. Hindi namin alam kung anong project, di ba? Uh, row 4. uh, <laughs> ah, yes, and uh, row 4 ba dito? Uh, row 4, no. Ang row 4 ginawa namin sa Green Hills Recording Studio. Doon sa Green Hills GRS. Green Hills Recording Studio. Ah, thank you sa Dungalo Records. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yan. Oh my goodness. I, I miss this place. <clears throat> Talagang nung araw dito, gabi-gabi, every night, we go here to create new songs. Uh, uh, Andrew E. songs or maybe Andrew E. Uh, soundtrack, whatever. Ayan, ah, ito fire exit. Yan. Hindi ko na inabutan to ha. Ah. Another, another exit pala to. Or maybe it's a new one. Yan. Sino nagtitig? Si Ken Magat po. Ah, okay. <laughs> Ah, do, doon. Uh, uh, labas, kaliwa, kaliwa, kanan. Ah, okay. Yeah, yeah, yeah. Narinig mo, bubog. Ooh. Ah. Ooh. Ooh. Ayos, ayos, ayos. Okay, no problem. Okay, relax. Umuusok <laughs> na yung studio mga kaibigan, no? Oh. Umuusok na. Umuusok na. Ah! Ah! Yeah! Yeah, yeah, yeah, yeah. All right. Uh, advance Merry Christmas, ha? Ah, to uh, Yusef Miguel. Thank you. Bati muna tayo. Uh, bati muna tayo, okay? Okay, uh, bati muna tayo kay Melody, hi, hello, Mark Lester, Maria Luis Cabalan, kay Kendrick Salada, thank you, kay Lu Lois Lane, Marisa Gonzalez, thank you, kay J. Mart, thank you, kay Erwin Saputua, kay Udad Vargas, sending hard, earned 75, maraming salamat po, kay Sonny, Son Cruz, thank you so much, kay Janet Dampios. Thank you. Kay Richard Buenaventura. Salamat po. Thank you. God bless. Thank you. Binabalik ko sa iyan. Kay KB, kay Jerlyn, kay Fatima Fabian. Thank you. Kay Ramilo Zamora watching. Okay. Uh, kay Idol <laughs> ah, Apasyato na, Patrick John. Kay Irene. Kay Irene. Okay. Kay, uh, kay Isabelo. Kay Roselito, kay Ludwina, kay Jens, kay Remo, kay Yage, kay Caferino, JM Lacorte, kay Bella Nugget, Rodriguez, all the way from New Zealand. New Zealand, you better watch out, ha? Ah. Uh, maybe sometime soon. Uh, pupuntahan namin yan kasama, uh, kasama mga Dungalo Records artists. Uh, ah. uh, of course, uh, syempre, ano, Andrew E. Uh, worldwide tour. It's gonna be an Asian tour, okay? Ray Ado, America, sending 135. And kay Al Narshid Kulayan, sending 150. Maraming salamat po. Binibining Mark. Binibining Mark. <laughs> Binibining Mark. Kay Rafi Larasi. Hi, Tita Ruby! How are you? Tita Ruby! Tita Ruby, magandang uh, umaga po sa inyo. Tita Ruby, alam kong madaling araw yata dyan. Tito B and uh, Tito uh, Rod, how are you? Okay. Kay Eric Daryl, kay Mon Munda, Vince Laagan, thank you. Kay Jenny Tenko from Saipan. Wow, I think uh, Saipan, I heard, is a very nice uh, paradise, okay? So, uh, hi to all the Filipinos in Saipan. Looking forward to be there soon, okay? Kay Jeffrey Julian, all the way from Virginia. Oh, Virginia Beach is a part of our U.S. tour next year, Huh? Virginia Beach is a part. We will have, be having two shows in Virgi Virginia Beach, okay? So, dal dalawang show yan sa Virginia Beach. Uh, ano, be on the lookout for that, okay? And what else? Um, mm -hmm. Kay Ethan, kay May Urrutia, okay? Kay Jason Seroff, how are you? Uh, kay Jocelyn Jordan, thank you so much. Albert, Bataler, advance Merry Christmas, thank you. Uh, of course, kay uh, Archie Rosales, kay Mick Ramje Prado, Sophie Marie Duban, Ryan Takardon, thank you. Maraming salamat po. All the way from Zamboanga City with love. Kay Carolina. Oh, Carolina. Tatarat, tata, from Pangasinan. Oh, yeah. Okay. Okay. Alam mo naman, meron ako mga coach dito. <laughs> okay. So, yun. Kuya Drew. Hey! Hello? Hello, how are you? Kamusta kayo dyan? <laughs> kamusta, kamusta? Hi there! Hello po! How are you? Thanks again, thanks again. Kay Marisa. Ewan ko kay Kuya Ken. Oh, please po naman! boss. Kuya Ken. Ha? Okay na po. Sure ball ba yun? Opo. Kuya Ken. Oo. Ano masasabi mo, Ken? Yun, ah... Uh, magandang experience po ulit. Uh, maraming salamat. Kuya boss. Ah. So, how does it feel na kabalik ka sa, ano, sa microphone ng Galo? Ayun po, ah, masaya kasi yan po ang ano eh, uh, nananalaytay sa dugo ng isang Thank you. And at the same time, uh, Ken, Thank you so much for gracing ano, our uh, album. Ha. Sa, maraming salamat. Sa political career mo, good luck and eh. much more power. Po. Ha? All right. You got it. Okay, so... District 2, Pasay! <laughs> okay. Second verse daw. Ay, second voice daw. Alagyan ah, ko. Sige. Hi. Saka pillars. Ah, papatungan? Yata. Tanong ko kaya. Alin? Alin? Yung vocals. Hindi, wag na muna. Wag na muna. Wag na muna. Pero hindi, sure ball ba yan? Apo. Sure ball? Apo. Okay. Ah, uh, si Apalto, si uh, si ano, si ano tawag ito? Ah, hindi. Si, what do you call this? Uh, ah, um, itawag dito. Crazy G! Crazy G! Crazy! Crazy! Ano muna? Crazy! Ah, si Crazy G. Pag muna tayo. Ah, iyan mo muna doon. Ikot mo muna doon sa studio eh. Yep. Oh, ikot mo muna. Okay. Oh. Yo, ako muna mag-iikot sa inyo mga tol. Teka. Teka, babalik na rin natin ang... <laughs> ako na yung nandito. Pasensya na po kayo. Medyo, syempre, kailangan ma-check ni Kuya yung mga na-record. Yeah. At hindi namin pwedeng iparinig sa inyo kung ano mga nangyari. So, right about now, syempre, diba, ang gaganda ng gamit ng uh, ah, Ameration Nakatabi lang dito sa gilid. There you go. Pakita natin ulit sa inyo. Sa mga hindi nakakita kanina. Yeah. So dito maraming dito matagal ko nang nakikita to <laughs> sa mga mga artista, mga singer, mga kilalang personalidad, man dito sila nagre-recording. Diba? Napakaganda. Kahit talaga nakakabingi, wala kang maririnig sa loob. Kundi ako lang. <laughs> yeah. Binabati po namin kayong lahat. Sensya na kayo, hindi ako marunong gumamit na itong ano. <laughs> all good, ang ganda pala na may ganito go. May susunod na po yata ang papasok upang mag-record. Ready na ba yung pangalawa? Diba? There you go, may feedback pang nagaganap sa loob. Oh, yeah, dito tayo ngayon. <laughs> Hintayin lang po natin si Kuya Andrew. Hintayin lang po natin. Hintayin lang po natin. Sa ngayon ay inaayos niya. At ako muna po dito. Ah, yo. Ah, Ah, ayun, sina-shoutouts one by one natin. Subukan natin na kahit sobrang dami nito, 5,500 men. Sa lahat ng followers ni Kuya Andrew. Shoutouts po sa inyo. Yan. Abraham, Billy, Kildo, shoutout sa'yo. Better Days, yan, shoutout sa'yo. Yan, sa lahat ng mga pumapasok. Alma, shoutout sa'yo. Paul Gianfranco, shoutouts po. At syempre, kay Emma De Luna, yan, shoutouts po sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Yan, teka lang, ang likot na. <laughs> Hindi ako masyado marunong gumamit nito eh. Wala pang ganito. <laughs> ang, ayan, salamat po. Hello po, Donggalo Records. Yan po, magandang hapon po. Magandang hapon po. Uh, ako muna po dito kasi hindi pwedeng ilapit dun sa loob dahil alam nyo na, hindi natin pwedeng iparinig sa kanila ang uh, ah, mga kaganapan. So maya maya lang babalik si Kuya Andrew kay Jovi Fernandez. Yan, shoutouts. Noynoy Pendon. Yan, kay Mark Lloyd. Eh, uh, Evacuado. Cuado, tama. Joseph Blonio. Shoutouts po. Rodel Soka. Ano Shoutouts po. siyang pumasok. Oh, oh, There you go. There you go. Uy, likot ko gumamit dito. <laughs> Banumbano ako dito sa ano. Pero sobrang cool, sobrang cool. Diba? Yan na, si Kuya. Abangan natin, maya-maya palapit na dito si Kuya. Ah, Yep, okay. tuloy-tuloy. Ayan po, kuya. Okay, alam niyo naman kami, palit-palit kami nito. Okay. kami dalawa, palitan kami. Okay. Uh, so, pag busy sila, ako naman okay. Okay, so yun. Kay Marvin, kay Kat Katikat, kay Raymond, Raymond Pastor Fide, eh, kay Elijah, kay Ramonito, from Jeddah kay Annie, kay Ian Gomez, kay Chuck Moore, kay Astig Sanchez, thank you. From Bahrain, thank you. Kay Andrew Santiago who's now watching. Uh, ah, pesya, pesya, <laughs> akala ko, akala ko language yun eh. <laughs> okay. Kay Tanakshir, Slow from Tagum City, kay Maria Ermi, Kay Villa Amo, yeah. Kay Nov, Mark, kay Joseph Tino. Okay, um, shout out daw kay Joseph, kay, uh, kay June Ray Padasas, thank you. Jonathan Gatchalian, right, si uh, Super, uh, si ano, si Super Tan, all the way from, uh, ano, teka ha, uh, Subic, Longga po. How are you, kapatid? Yan. Isa sa mga Dongalo artist yan. Abraham kay Jake Okaw from Dumaguete, si JL Bendoy. Shout out daw from India. From India. Ay, from India. You're coming from India. Okay. Uh, Andrew wants to uh, greet you. Okay. Uh, Maricris Longgayan. Okay. Kay Vin. Kay Ellen Dalton. Thank you. Kay Nena Montemayor Castillo good luck daw. Thank you. Good luck daw mga kapatid. Ah, sabi ni ano ni Super Tan. Okay? Okay, uh, ang um, ang uh, nagre-record naman ngayon ay Tito Ruby, thank you so much for your hard-earned 50 stars. Thank you. Okay, Jeffrey Julian Go, thank you for your hard-earned 50. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Tito Ruby. <laughs> thank you. Nakisali pa si Tito Ruby sa stars, ha? Thank you. Okay, John Rex, thank you so much. Shout out daw, John Rex Recanya. Thank you for the 175. Ayan, pinapausok naman ni Drex Lira yung ano. Yung ano. Thank you, Tita Ruby. Tita Ruby, thank you so much. <laughs> Nagkikisali ka pa sa aming uh, mga little hard-earned stars. Ha? Ah. Thank you, Tita Ruby. Thank you. Okay, Beth Tal Talwagon. Tal Talaugon from Jordan. Okay. Uh, Shine Gailon. Kay Axel Morelos. Kay John Benson, thank you for your hard stars kay McCoy. Thank you for hard stars. Thank you, Tita Ruby, for your hard 50. Maraming maraming salamat po. Thank you kay Claire Emboscado. Thank you so much. And uh, sa lahat ng mga taga, ano, binabati ko, lahat ng mga taga Seattle. And lahat ng mga taga Pike Place, lalo-lalo ka na, Tita Ruby, binabati kita, taga Pike Place, okay? Maraming salamat. Thank you kay, uh, kay Amek, kay RJ, kay Ariel Del Rosario, thank you. And of course, uh, maraming salamat Boss Vincent Del Rosario, maraming salamat. And Boss Vic, thank you so much for uh, uh, having us here sa ano sa sa ano sa admiration, okay? Shout out daw from uh, uh, Maria Cor Carino Cura. Thank you so much. Kay Cedric, thank you so much. Kay Josie Castañeda, okay? Kay Yam de Guzman, thank you. Kay Ella Fernandez, thank you. Watching from Hong Kong. Be safe all the time dyan sa Hong Kong, ha? Um, Uh, uh, be safe all the time. Kay Lovelyn Montano, thank you. All the way from uh, Saudi Arabia. Kay Fami Joy, yeah. Kay Ricky Go Cruz, thank you. Kay John Gilbert, you got it. Okay? And of course, kay Jose Cruz, thank you. Kay Sofia Kate Quinto from Daman, Saudi Arabia. yeah, got it? Kay Quadro Dons. Quadro Dons. Kay why Caligo Ko. Leonard Magbohos, Casey Dang Arasan, thank you. And of course, I'd like to say uh, hi and thanks to aking uh, uh, pinsan, ja, Jasmine, Jas Willerer. Yeah, thank you so much for reserving uh, the tickets for 4D and me sa uh, Brooklyn Nets versus Lakers game sa December 25 sa Christmas. Okay, so uh, maraming salamat uh, ano uh, aking pinsan na uh, si uh, uh, Jasmine Willerer. Okay, at sa Willerer family, of course, kay uh, Jim, thank you so much. Maraming maraming salamat. Thank you. Kay April Joy, thank you. Uh, from Mo Mosyong, Mosyong Samar. Kay Axel Lugmao, thank you. Kay Marisa, thank you. Kay Aldrin Anyado, hi daw. And uh, God bless, thank you. Christina Rebello. Kay Sirena Durian, thank you. Thank you, salamat kay Fe Desear, kay Rachel Giron, thank you, kay Crimson Buenaventura, at kay 8, kay 8TJ, ATJ Signatures, watching from Holosulu. Kamusta kayo dyan mga taga-Hulo? Long time no see. Tagal ko nang di nakakabalik dyan. Almi Mondares, thank you, from UAE. Kay Nadlo, Rica Fort, maraming salamat. Kay Maynard Martinez, thank you. Kay Matt Taylor, thank you, from Palawan. Yes, and at the same time, Masagana Centurion, how are you? Kay Jasmine Tilon at kay Isidro Caballes sending hard earned 75. Maraming maraming salamat po. Yeah, yeah, yeah. Ayusin muna natin yung kwelyo, ha? <laughs> okay. Oh, umuusok na yung studio. Umuusok, umuusok yung studio. Kay Mary Ann Montes, kay Arnold Timbang, thank you. All the way from Ak Akharj, Al-Khraj, Saudi Arabia. Kay Gien Parungaw, thank you for your 175. Kay Dina Saging Saking, thank you for your hard-earned 100. Thank you. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Sean Cruz, thank you. Singapore Sling, Kazumi, how are you? From Negros Oriental, kay Amelita Mergal, thank you. All the way from Project 4, Quezon City, kay Marco Alferez. And at the same time, kay Angelo, thank you. Kay John Ray Torregosa. Ah, hi Idol since 2000, watching from Mindanao. Thank you. Kay Brian Espinosa, thank you. Kay Winston Versosa, thank you so much for your 135. Maraming maraming salamat po. Thank you. And of course, kay uh, Louis Roman, maraming salamat po. Thank you. Kay Hilda Habonete. Hi, hello. Hello, how are you? kay Marvin Estibar, kay Javi Garcia, thank you so much. Okay? J. Carl Moria, thank you. Alvin Reyes, Kuya Drew, ay ayos Kay Chris Caliso, thank you. Alright, Alexander Gregorio, thank you. Kay Mary Ann Montes, thank you. All the way from Kuwait. Yeah. Kay Jane Lai from Malaysia right now, watching. Kay Remedios, eh, kay Richard Samson, thank you. from Mati, Davao. Kay Cesar Lau, thank you. Kay Jenaps Dizon, thank you. Kay Junior, all the way from New Zealand, Christchurch. Binabati ko kayo mga Pilipino sa Christchurch, New Zealand, okay? Alright, kay Adelia, Mana, Mananlansang, thank you. Michael Baltasar, thank you. From Caloocan, yeah. Kay Chua Garcia, thank you. Kay Noel Castillo. Kay Maricar Olan, thank you. Kay, eh, oh, Barubal. Can't wait to see you daw, kuya. Thank you. Thank you, Barubal. Thank you. At uh, di na rin ako makapaghintay na makapirma kayo sa Dongalo Viva. Ah. Okay, Viva ah, Records Corporation. Del Ocampo. At hi sa mga ano. Oh, Del Ocampo, thank you so much sa Hard 75. At hi sa lahat ng Semboys in the Hood, okay? I'll see you. Semboys, I'll see you, Semboys. Okay, uh, Ikaros Kairiake, sending 150. Maraming maraming salamat po. Thank you. Thank you so much kay Shirley Rakuya. Thank you. Hi po from Honolulu, Hawaii. Si Isan Isan Bagawsian. Bagaw, Bagawisan. Bagawisan. There you go. Kay Ronnie Lunka. Thank you. Sabi po. <laughs> From ba Batang Kangkalu. Thank you, Edward. Ambe, sending harder and 30, Wildon, Wildon Cuenca. How are you? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you po. Very much. Nako, dami biglang bumilis ha. Ah. Rosie San Diego, kay Jomer, kay Ka Kalantok, kay Irish, how are you? Kay Mary Bernardo, kay... Oh, mausok ang studio. <laughs> kay Avil Takbobo, Resti Guyang, thank you so much. Kay Al Pacino Bangon, how are you? Okay. Tapos na? Okay na po. Puto parang, parang ano lang ah. Parang bumili lang ng sitaw sa palengke ah. napadaan kuya, napadaan. Okay, watching from Japan, Yamsen. And of course, oh, okay. okay. Ano masasabi mo? Uh, anong feeling? Sobrang, ano po, sobrang Hanggang ngayon, stoked pa rin ako kasi from being... Ano yung stock? Hindi, educate me. <laughs> sobrang ano po, sobrang in the clouds pa rin ako na... Siyempre, nagsimula akong listener ni Kuya Drew hanggang naging fan. Hanggang ngayon, nakakasama ko na si Kuya Drew and kasama pa ako sa album. So, oh, that's good. life-changing experience. Salamat. So, maraming Thank maraming you. salamat, Kuya. Thank you, Drex. Thank you. Thank you for gracing our track. Thank you. Maraming salamat. And that's Drex Lira mga kaibigan. And of course, next in line would be yun, si Homerio. Lalo nang uusok yan, sus Maria. Oh. Di ba? Oh, yun na! <laughs> Ayun na, narinig ko rin boses. <laughs> yeah, si Homerio na, mga kaibigan. Ah... Uh, isa sa mga inahanga ko yan, talaga mabilis na bibigyan sa larangan ng uh, Tagalog rap. Homerio is the name of the game. Okay, so Homerio. <laughs> ayun na, ayun na. Hindi na ma... Ayun na, ayun na, paawat oh. Ayun na. Ay, ooh! Joshua, how are you? Ayan, pina, pinapausok na ni Mary yung studio para sa'yo, Joshua. Thank you for your 175. Thank you. Nakakatuwa si Mary, ano? Nakakatuwa. Eh. Akala mo may away. <laughs> Feeling, feeling ko may nag-aaway sa studio. okay, so I'm just having fun, you know, like I'm just having fun really. Uh, I really miss na, the days when we are really all recording here dito sa Admiration and you know, I feel at home, you know, so at home. and, uh, Uh, kung uh, napapansin nyo sa akin mga ngiti, uh, I'm, I'm, I'm terribly uh, happy. Terribly happy. <laughs> yeah, terribly happy. Yan, yan. So, ayun na, umuusok na naman. Umuusok na naman. Kay Katsuko Ishida Yamson, how are you? Sending harder 99. Maraming salamat. Domo arigato. Iro iro iroshiku ne. Mata mata. Nihon saido. <laughs> Thank you, Katsuko Ishida. Thank you. Kay Tutu, PDU from uh, Sydney, Australia. Kay Barry Salvador, thank you so much for hard 200 stars. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat. Kay Marlin from Dubai, kay Camille Pablo, thank you. You're now watching, thank you. Kay Joshua Figueroa, thank you. Thank you, salamat po. Thank you for the greetings. Kay Sakura Harizawa, yeah, welcome to the show. Kay Jacqueline De Los Santos, thank you. And of course, mga kaibigan, kapag ano, he's gonna be a treat, alright? Mga kaibigan, pag na, nagkaroon kami ng concert, no, no, no, really concert, but uh, ano, pagpunta namin sa Amerika, ah, uh, we will be, you know, I'll be giving you you know, a real good taste of how America looks like, okay? Uh, you know, palagi akong mag-live ah, uh, sa inyo, mga kaibigan, sa mga followers ko dito sa sa Facebook page. Uh, I will really give you a treat, okay? And uh, palagi ko kayong bibigyan ng ano ng live uh, live broadcast, live uh, Facebook live sa Amerika sa LA, okay? Lalo't lalo na pasisilipin ko kayo mga kaibigan kapag yung ano yung video shoot, music video shoot ni 4D sa LA. Oh my goodness, pag nakita niyo yung production doon. So uh, pasisilipin ko kayo, promise yan, promise. Okay? Uh, pasisilipin ko kayo mga kaibigan. And that's gonna be my treat for you guys uh, this coming December. Okay? So uh, lahat kayo ano, pasisilipin namin, okay? and uh, ano yan, Christmas gift, okay? Uh, para makita nyo uh, ang uh, masilip nyo naman kung ano ang Amerika at buhay Amerika. Palagi akong mga ano, kung hindi every day, <laughs> every night. <laughs> every night, every day mag magano tayo mag uh, Facebook live para makita nyo. Kapag kunyari uh, pupunta kunyari lang uh, lalabas kami, uh, pupunta kami sa grocery store, yan, i-live ko yun habang naglalakad kami going to the uh, to grocery store and at the same time kung pupunta kami sa kunyari sa The Grove magla-live kami mga kaibigan and ipapakita namin sa inyo kung ano itsura ng The Grove ha, LA. So yun, uh, papakita namin sa inyo at hindi lang yan, uh, lahat papakita namin sa inyo lalo na kung uh, yung manonood kami ng ano nila 4D ng uh, NBA game. La-live namin yon mga kaibigan sa Staples Center, ilalive namin yun. Uh, huwag kayong mag-alala. May, may bit-bit ako ano, uh, wifi stream. <laughs> may daya ako, may daya. Alam mo naman ako eh. Di ba? Di ba? Pag, uh, pag estudyante ka ng ano, ng, uh, ng ama computer, eh, syempre may konting knowledge ka sa mga ganyan, di ba? So, magbibitbit tayo ng uh, ano, uh, wifi stream, di ba? para malakas nyo mapapanood and very clear and very ano very nice na ma-appreciate nyo pag nag-live kami, okay? Nila 4D. Lalo, lalo na doon sa shooting namin pag nag-shoot kami ng MTV, okay? Di ba? So, yes, Tita Ruby, thank you so much for your 150. Maraming maraming salamat. Ang dami mo na nabibigay, ah. Ilang dollars na yan. <laughs> thank you, thank you, uh, Tita Ruby. Thank you so much. Salamat. I, ah. we appreciate it. Thank you so much. And uh, kay uh, Christy uh, Fragata, thank you. And uh, of course, uh, uh, gusto ko munang batiin ang aking uh, Papa E. Uh, Papa E, pagaling ka, okay? And uh, uh, uh, keep up your strength, okay, Papa E? Pagaling ka po. And uh, we love you. And I love you so much, Papa. So, uh, pagaling ka, okay? And, uh, uh, yon kay Melanie Manyo, kay Dada, kay Jean Zapata, kay Ron Michael, kay Emelia, and of course, magre-recording din kami dito. Ah, yeah, may nagtatanong kung magre-recording ba daw kami dito ni 40. Yes, magre-recording din kami para sa kanyang uh, introductory single, okay? Uh, introductory single ni 4D. Nako, napakagandang kanta, believe me. At ang, ano, ang producer namin doon, uh, ah, US producer ha. Ah. US producer ang producer namin sa sa ano sa song ni 4D. US producer ang kinuha ko para maganda talaga yung uh, yung kalalabasan, okay? Uh, it'll be a treat. Kay Colette Sandy, thank you so much uh, for your hard and 50. Maraming salamat kay Lorena Centeno. How are you? I uh, love you too. <laughs> kay Kai Paridahal. Oh, Jyoti. Jyoti. Kailan kayo magsasign sa Viva? <laughs> ha? Hinihintay na rin kayo ni Sib. Okay? Eish. John Lady Masta, thank you. Thank you for ano, gracing our uh, show for today. Thank you Lady Masta and uh, eh, sa buong Lady Masta, okay? Pinabati ko kayo. Kay Mark Kevin Rosario, sending hard and 50. Thank you so much. Pengi po load. Hingi ka sa akin load. Ikaw nga namimigay ng stars. <laughs> okay? Ah, okay, Beauty Angel, thank you. God bless din sa iyo at yung pamilya, thank you. Kay Daniel Miraveles, thank you. Kay Sammy Boy Muring, kay Juray. Alam niyo mga kaibigan, live ako ng live, ganun ko kay kamahal, pero <laughs> napapabayaan ko yung ano, yung recording namin. Teka, uh, exchange muna tayo para makita ko kung ano nangyayari sa recording. Woo! Umuusok. Ah, uh, crazy. Eh, palit muna tayo, palit, palit, palit. Palit muna tayo. There you go. Shout outs. Palit, palit muna tayo. Ikaw para dyan. Shout out, shout outs everybody. Yun, medyo madilim nga dito ah. Pero hintayin natin magsinding ilaw. <laughs> Pahapon na kasi mga kapatid. So, check muna ni Kuya. Yan, para may konting liwanag. Yan, shoutouts po. Salamat Her, uh, Herbert Bautista. Salamat po. Lindon Lindon James Delfinado. Shoutouts po. Shoutouts sa Arnold sa Zagara. John Ray Villafuerte. Ruel Robles. Yan, shoutouts po. Yeah. Yeah, ngayon, ito, tinatrabaho na po namin ngayon. Napakabilis. Kahit kami gulat na gulat sa mga nangyari ngayong araw na to. Sipin nyo, pagkatapos, uh, pagkatapos namin pumirma, rekta na kaagad kami dito sa, <laughs> sa ano, sa admiration para i-record yung, yung ano, yung mga songs na ilalagay doon sa, sa, sa album, di ba? So, Pati kami nagulat. Yan. Nakakatuwa. <laughs> Nakakatuwa. Yan, shoutouts kay Agnus Leomas. Yan. Mayet Ravelo. Yeah, shoutouts po. Mamaya po si Kuya Andrew. Palitan po kami dito sa ano eh. Sa, sa live niya. <laughs> yan po. At isang karangalan para sa inyo nandito sa live ni Kuya. Yee! Lee Jade, oy, shoutout, shoutout sa'yo tol. Salamat, salamat. Francis Pabella, shoutouts. Yes, shoutout sa iyo, Don Carbs Silva Slow, yan, shoutout sa iyo. Rain Natinga, yan, watching from Korea, solid men, layo. Boss, akin na yung cup mo. Paano mo ba makukuha to, tol? <laughs> Jasper, shoutout sa iyo. Yeah. Salamat, salamat Rainier Ignacio. And solid, solid lang, solid lang mga kaganapan ngayon. Sobrang solid. 'Di ba? So marami pang paparating, men. Marami pang paparating. At hindi ko nga kayo maipasok sa loob dahil hindi nyo pa pwedeng marinig kung ano yung mga kaganapan doon. At maya maya, babalik naman ulit si Kuya Drew, syempre. Chine-check niya ngayon yung mga tapos na mag-record. Kamusta naman dyan? Mabuti naman kami dito. Ah, eto, busog Busog sa lahat, men. Teka lang, <laughs> hindi ako marunong gumamit talaga nito. <laughs> Yan. Yan, salamat po kay Clay Stephen Ligan yan. Sending uh, ah, 75 stars. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Yeah. Sa mga kapatid sa Dunggalo, bukas good luck po sa inyo sa mga susunod na batch na pipirma at magre-recording bukas. Good luck sa mga kuya, sa mga utol. Yan. Shoutouts Ian De La Cruz Santos, um, Maui Libayaw, shoutouts po. Watching from Sydney, Australia kay Mary Ann, shoutouts po sa inyo. Yeah. Tsaka kay uh, uh, Gemma Lou, shoutouts po. Yan, salamat din kay uh, Bad Jig, 75 stars again. Thank you, thank you so much po. Yeah. Habang wala si Kuya, ako na lang po magte-thank you. <laughs> Uy, Winston Versosa, shoutout sa'yo, tol. Yeah, MC Ter, shoutouts po. Yup, yup. Yan, mga mananabas, yo, shoutout sa inyo. Si Balaraw nandito at sa buong mananabas, shoutouts po sa inyo. Mga kapatid sa Dunggalo. Siyempre. Mariel Labini, shoutouts po. Yup, eto na, eto na po. Ito na ang ating idol. <laughs> Magbabalik. Thank you. Thank you, G. Yes, Kuya. Thank you. Salamat. Yeah. Thank you, G, Enjoy for taking over. Thank you. So, yan mga kaibigan, and uh, thank you so much sa lahat ng mga sumama sa amin sa aming uh, uh, FB Live today. Maraming maraming salamat po. Thank you so much. And we really do appreciate you and I hope you appreciated uh, our way of uh, showing you kung ano ang uh, lugar na ito called um, ano, uh, admiration, okay? Kay uh, Lolo Carlo, Gilbero, thank you so much for your hard-earned 75. At sa lahat na nagbigay ng hard-earned stars, maraming maraming salamat po. From my heart, maraming maraming salamat po. Thank you so much. And of course, this is a nice day, a very good day for Dongal Records dahil nakapa, nakapirma na po ang uh, uh, dalawang grupo ng ating Dongal Records sa uh, Dongalo Viva Rec- Records or Record Corporation Family kaya maraming maraming salamat and congratulations sa lahat ng mga pumirma. Hindi lang yan bukas, babalik ulit kami kasi pipirma ulit yung next batch. Okay, so marami po yung pipirma talaga sa lahat ng, uh, ng mga Dongal Records na artist. Eh, lahat po yan uh, pipirma yan today, tomorrow, and next week, hanggang next week. Uh, by batch po yan. So maraming maraming salamat po. Thank you so much. And of course, uh, I hope mga kaibigan na nag-enjoy kayo sa aming munting palabas. Thank you so much. And uh, walang uh, katapusang pagte-thank you dahil mga kaibigan, sinamahan nyo kami. And at the same time, nakapagbahagi pa kayo ng stars for us. Maraming maraming salamat po. This is Henry! E. Maraming maraming salamat again. Thank you so much. Oscar Buena Obra. Thank you so much for your 175. Maraming salamat. Thank you. And this is Henry e telling you, um, domo arigato. Iro iro yurushikune. Otsukarisama desu. Of course, uh, binabati ko si Tweety, ang aking Tweety, ang aking 4D, and at the same time, Jasly and Ichiro, now watching. Maraming salamat. Papa loves you. Thank you so much. This is Henry telling you, see you, see you again soon. Tomorrow, okay? Tomorrow, another day for signing. Thank you so much. Maraming salamat. Domo arigato. Iru iru yurushiko ne. Otsukaresama desu. Thank you. Okay, salamat po.